हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली ईआरपी 9 को लेकर के बना रहा हूँ क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं कोमल शर्मा जिन्होंने कमेंट किया है कि परचेस करती हूँ तब वो डायरेक्टली अमाउंट पर पहुंच जाता है क्वांटिटी और रेट टाइप नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या दिक्कत है तो चलिए एक बार हम भी चेक करते हैं यहाँ से बाउचर में जाएंगे अकाउंटिंग बाउचर में तो अकाउंटिंग बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करना है और परचेज में जाने के लिए F9 या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं आप ठीक है तो परचेज में आ गए अभी हमें क्या करना है यहाँ पर सप्लायर का इन्वाइस नंबर डालना है जो बिल आपको मिला है सप्लायर से उसका इन्वाइस नंबर डालना है तो ये इन्वाइस नंबर डाल दिया एंटर किया एंटर किया ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है आप कैश में भी परचेजिंग कर सकते हैं अदरवाइज अगर आप उधार का कर रहे हैं उधार का परचेजिंग कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर डेटर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा क्रेडिटर पार्टी का ठीक है ना फिलहाल आप कैश ही रख देते हैं आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आएगा लेजर बनाने का तरीका वही है ऑल्ट सी करके बना लीजिएगा आप अगर प्राइम यूज करते हैं तब तो वहां क्रिएट मिल जाता है यहाँ पर क्रिएट आपको नहीं मिलेगा तो यहां पर इस तरीके से करिएगा ठीक है ना और यहां पर आकर के इसे डाल दीजिएगा under purchase account P press कीजिएगा परचेज अकाउंट नीचे नजर आ जाएगा और एंटर कर दीजिएगा एंटर कर दीजिएगा एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा हो गया अभी हम यहीं से स्टॉक आइटम बना लेते हैं आप चाहे तो स्टॉक आइटम बनाने का काम gateway of Tally main menu से भी कर सकते हैं कैसे करेंगे पहले हम स्टॉक आइटम अल्ट सी करके बनाते हैं अल्टर के साथ सी प्रेस कीजिएगा और यहां पर एक स्टॉक आइटम बना लेते हैं जैसे कोई भी एक स्टॉक आइटम जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं पेन ठीक है अब पेन अब यहां पर देखिए यहां पर यूनिट डालने की बात आती है और यहां पर हम जल्दी जल्दी में नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ जाते हैं या अज्ञानतावश नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं हमें मालूम नहीं होता कि यूनिट भी बनाना है तभी दिक्कत होती है ठीक है अगर आपने यूनिट बना लिया और बनाने के बाद यहाँ नॉट एप्लीकेबल रखा तो भी दिक्कत है तो पहले तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं ये नॉट एप्लीकेबल किया नॉट एप्लीकेबल किया एंटर कर दिया देखिए सीधा कर्सर कहां पहुंच गया अमाउंट में पहुंच गया ठीक है अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन ये बनता है ऑल्ट सी करके आपने लेजर तो क्रिएट किया जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मॉनिटर तो ये लिख दिया मॉनिटर और एंटर किया एंटर किया अब यहाँ पे आपने यूनिट बनाया ऑल्ट सी करके यूनिट बनाया जैसे मान लीजिए मॉनिटर बिकेगा तो यहाँ नंबर्स में बिकेगा तो यहाँ पे सिंबल दे देता हूँ एन ओ एस नंबर्स ठीक है और यहाँ पूरा नाम नंबर्स ठीक है और एंटर करेंगे एंटर करेंगे एंटर करेंगे तो ये हमने बना तो लिया लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं बना हुआ है यूनिट लेकिन नॉट एप्लीकेबल कर दिया ऐसे स्थिति में भी सीधा कर्सर हमारा कहां पहुंच जाएगा अमाउंट में पहुंच जाएगा ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगली स्टेज क्या बनती है अगली स्थिति क्या बनती है कि आपने एमआरपी एक्टिवेट किया है या एक्सपायरी डेट वाला ऑप्शन एक्टिवेट कर लिया है वैसे स्थिति में भी आपको दिक्कत आ सकती है ठीक है तो फिलहाल इन दोनों की बात करते हैं ठीक है तो अभी आ गए यहां से बाहर आ गए हमने यूनिट तो दो बनाया लेकिन एक्चुअली वो अमाउंट में चला जा रहा है तो सही कैसे करेंगे सही करने के लिए आपको अल्टर में जाना होगा तो कहां दिया हुआ है अल्टर कहां से जाएंगे तो अल्टर मिलेगा तो हमें इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है क्योंकि इन्वेंटरी इन्फो इसीलिए यूज होता है कि हम हम जो भी स्टॉक से रिलेटेड चीजें हैं इन्वेंटरी में ही जाके करते हैं तो आई करिए यहां से और यहां पे स्टॉक आइटम्स को हमें अल्टर करना होगा ठीक है ना तो स्टॉक आइटम में जाकर के एंटर कर दीजिएगा और यहाँ पे अल्टर पे जाने के लिए एक खाली प्रेस कर दीजिएगा अभी मॉनिटर को हम अल्टर करते हैं याए याए यहाँ पे देखिए एनओएस बना हुआ है लेकिन हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया अभी सेलेक्ट कर लिया ठीक है ये हो गया ठीक है ना तो अभी सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए सेलेक्ट जैसे ही करेंगे ना और यहाँ पे आप एंट्री पास करने जाएंगे तो अभी मॉनिटर यूनिट पे जाएगा देखिए यहाँ पे आए कैश ही रखते हैं आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ पे आए मॉनिटर को लेते हैं तो देखिए क्वांटिटी में चला जाता है हमारा कर्सर अब यहाँ पे आप क्वांटिटी डालिए और रेट डालिए इसका 5000 6000 जो भी इसका रेट है वो डाल दीजिए सब कुछ हो जाएगा लेकिन यही चीज आपने एक और स्टॉक आइटम बनाया है पेन देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ ये जो स्टॉक आइटम हमारा बना हुआ है अभी ये सीधा कहाँ चला जा रहा है ये चला जा रहा है अमाउंट में तो इसको भी सही करना होगा तो इसको सही कैसे करेंगे तो फिर बाहर आना पड़ेगा हमको तो बाहर चलिए आते हैं यहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर वापिस से चलते हैं कहाँ इन्वेंट्री इनको पर और यहाँ से स्टॉक आइटम और यहां से अल्टर पे आ जाते हैं अब ये अल्टर पे आ गए पेन को भी सही कर लेते हैं यहां पर पेन को भी एनओएस रख सकते हैं आप चाहे तो पीसेस भी रख सकते हैं बनाएंगे कैसे अल्ट सी देखिए टैली प्राइम अगर यूज करते हैं तो ऊपर क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है अदरवाइज आप अल्ट सी भी कर सकते हैं टैली प्राइम में भी ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अल्ट सी का उपयोग कर सके तो यहाँ पे अल्ट सी कर देता हूँ और यहाँ पीसेस करना है तो पीसीएस कर दिया यहाँ पे लिख दिया पीआईई सीईएस पीसेस और यहाँ पे इसको एंटर कर दिया इस तरीके से ठीक है अब ये जो है ना हमारा यूनिट बन गया अब जब हम एंट्री पास करेंगे तो दोनों ही में हमारा काम हो जाएगा यानी कि अगर हम परचेस करने जाते हैं तो दोनों ही स्टॉक आइटम हमारा सही से अप्लाई होगा और वहां पे यूनिट पे भी जाएगा हमारा कर्सर तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या था पेन तो पेन ही को दिखाता हूँ देखिए अब यूनिट में जा रहा है कि नहीं एक पेन दस रुपए का है तो पचपन पेन की कीमत आ गई और यहाँ पे देखिए दूसरा स्टॉक आइटम क्या था दूसरा था मॉनिटर तो मॉनिटर में तो ऑलरेडी आ रहा था तो यहाँ पे जो भी मॉनिटर की कीमत है यहाँ पे डालेंगे तो ये आ जाएगा तो देख सकते हैं ना अब आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये और इस तरह की दिक्कत अगर किसी और को भी आती है तो इससे काम हो जाएगा ठीक है ना उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी यहाँ पे दो बार डीप्रेस करके इसका इसका जरा प्रिंट आउट भी देख लिया जाए कैसा प्रिंट आउट आएगा तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट है आई होप की बात समझ में आई होगी